La première chose à penser pour préparer son expédition, c'est de définir l'itinéraire. Euh, vous allez dire, bah oui, c'est con, euh, bien sûr qu'il faut établir un itinéraire, mais euh, c'est pas si simple, parce que déjà, il faut connaître toutes les contraintes liées à la pratique de la poulka. Parce que faire un itinéraire en raquette ou en, ski de randonnée, comme vous avez peut-être l'habitude de faire, et en poulka, c'est deux choses très différentes. Là où vous passez peut-être en raquette, d'habitude, en poulka, c'est pas sûr. La poulka, déjà, c'est plutôt adapté aux pays scandinaves, aux grandes plaines euh, sibériennes, canadiennes. En France, ce sera plutôt sur euh, les, les anciennes montagnes comme les Vosges, le Jura ou le Massif central. Il faut quand même imaginer qu'on a, bah, en moyenne, vous aurez entre 30 et 50 kilos pour euh, deux semaines de randonnée. Ça dépend ce que vous avez comme matériel. Mais Enfin voilà, il faut pouvoir se traîner 40 kg derrière soi. Et en plus, la poulka elle-même n'est pas super stable. Les deux choses à savoir avec une poulka, donc, c'est pas trop de dénivelé et faire attention aussi aux pentes euh, sur le côté. Pour étudier l'itinéraire, vous avez deux solutions. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les cartes, vous avez, par exemple, là, des guides tout faits avec les itinéraires déjà faits. Donc ça, c'est assez pratique. Donc là, ça, c'est pour le Jura. Une asso qui, euh, gère ça, l'asso du Grand Tour du Jura. Je Franchement, c'est sympa. Là, euh, vous avez 100 km de ski de randonnée, bien balisé. Euh, vous n'avez pas besoin d'acheter les, cartes IGN à côté. Normalement, vous ne devez pas vous perdre. Après, si vous voulez à l'étranger, bah, il y a d'autres guides. Par exemple, là, c'est en, Normalement, c'est en Suède, c'est ça. Le Kungenslagen. Donc euh, là, c'est pareil, euh, c'est super bien détaillé. Sauf que là, je sais que dans le Jura, c'est euh, super bien balisé. Donc même si les cartes, parce que les cartes à l'intérieur, je vais vous montrer une des cartes. Ah, ça, c'est le début de la randonnée. À l'intérieur, vous avez la carte. Mais là, c'est du 1,75 millième. 1,75 millième, bah, on voit pas grand chose. On voit les courbes de niveau, on voit en gros euh, la trajectoire, mais euh, pas vraiment de détails. Mais vous avez sur l'autre page, là, le détail. Aux quelques endroits, on pourrait se tromper, donc c'est détaillé, euh, tourner à gauche, l'intersection, blablabla. C'est quand, même, quand même super bien fait. Ça, vous pouvez l'acheter sur Internet pour, je sais plus, une dizaine d'euros. C'est pas grand-chose et ça aide l'association maintenir l'entretien euh, des pistes. ça, c'est cool. Celui-là, il est très bien si vous, si vous, voulez partir en Suède, sauf que il est plutôt axé sur euh, la randonnée en été. C'est pas forcément faisable en hiver, il faut voir. Et euh, les cartes sont au 100 millième. Donc un 100 millième, on voit pas grand chose. quoi. Bon, heureusement, c'est bien détaillé quand même. Hein par exemple, là, vous avez l'itinéraire et euh, vous avez euh, le temps euh, que ça va vous prendre, le type de terrain, s'il y a une possibilité de se mettre à l'abri, de trouver des, des vivres, s'il y a un terrain de camping sauvage aménagé. enfin voilà, c'est quand même vachement bien d'essayer. Pour ceux qui aiment bien les cartes, <laughs> ou plutôt pour ceux qui veulent sortir un peu des, des, chemins balisés, quoi, parce que c'est sûr que si vous suivez le Kungsleden et euh, le JTJ, bon bah tout, c'est tout tracé quoi. Vous n'avez pas le plaisir de faire votre trace. Donc sinon, bah là il n'y a pas le choix, il hein. faut acheter le Cartigène. Cartigène euh, donc en France ou un 25 millième. Après, euh, moi j'en ai d'autres, voilà, Finlande. Finlande c'est un 50 millième. Et pareil pour la. c'est normalement ça doit être la Norvège. Norvège, Suède, Finlande, c'est souvent un, 50 Une fois que vous avez les cartes, bah, le problème, <laughs> c'est qu'il faut savoir euh, son niveau. quoi. Alors surtout, et ça c'est valable pour euh, tout sport de montagne, j'ai envie de dire, ne jamais se surestimer. Là, vous avez les cartes, euh, quand vous allez faire votre itinéraire, il va falloir vraiment que vous sachiez de quoi vous êtes capable. Parce que si vous, je sais pas moi, ça fait 4 heures que vous marchez et vous arrivez à un col à franchir qui avec la poulka derrière est impossible à tirer, bah, il va falloir revenir où on était, et puis euh, si ça se trouve, il n'y a même pas de, chemin bis euh, pour contourner et reprendre euh, la suite qu'on avait prévue. Ce serait vraiment con. Ou alors, on s'en rend pas compte, enfin on s'en rend pas compte. On veut y aller, c'est dur, mais j'essaye, j'essaye, et puis je m'épuise, et c'est là que l'accident arrive. Donc en montagne particulièrement, et dans le grand froid, dans toutes les conditions extrêmes en fait ne jamais se surestimer. Jamais. Il vaut mieux se sous-estimer que se surestimer. Si vous avez déjà fait un petit tour de Puka, je sais pas, avec des amis ou quoi que ce soit, et que vous vous souvenez de l'itinéraire que vous avez fait, et si vous avez à un moment galéré dans un passage, c'est le top. Là, vous avez juste, je vais vous montrer, aller sur Géoportail, et on va faire le profil altimétrique de, l'endroit où vous avez eu du mal. Comme ça, ça vous donnera euh, votre, euh, votre maximum, un repère. Je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordinateur. Alors voilà l'outil qui va vous être indispensable pour faire votre itinéraire. Géoportail. Donc euh, tout le monde devrait connaître ce site géoportail.gouv.fr pour faire le profil altimétrique de l'endroit dont je me souviens qui m'avait donné du fil à retordre. Bah, je mets la ville. Je vais aller chercher en haut dans l'onglet carte, carte topographique IGN. Hop, je clique dessus, elle était là. Et voilà, j'ai la carte IGN. Ensuite, je vais rechercher où j'ai été me promener. Donc, je me souviens bien m'être arrêté à ce parking ici et être monté par ce chemin, le GR10, jusqu'au lac. Alors, on va faire le profil pour ça, un petit outil super utile, là où il y a la petite clé à molette à droite, vous cliquez, vous allez dans mesure et là il y a établir un profil altimétrique. Et ça c'est génial, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Vous cliquez dessus, et là vous allez cliquer à l'endroit où vous avez commencé la randonnée. Et vous allez étirer, ça fait des petits pointillés, et vous allez suivre au plus près l'itinéraire en cliquant à chaque fois pour recommencer une nouvelle courbe et épouser le plus possible le profil exact. Alors euh, c'est pas évident, hein. il y a une marge d'erreur. Des fois on met un point qui est juste à côté euh, du chemin et qui n'est pas le bon. Pas de limite, on peut faire euh, une vingtaine, une trentaine de points. Ça mettra juste un peu plus de temps à calculer. toutes celle-là, c'était la portion vraiment difficile. Là on était à 4 4 de Poulka, environ 40 kg chaque Poulka. On en a chié vraiment, on se relayait à chaque fois euh, qu'un était fatigué, l'autre prenait la relève. Euh, c'était vraiment pas facile, mais faisable. Quand je suis arrivé au dernier point, je clique deux fois et ça me sort le profil altimétrique. Et ça vous donne la distance totale, le dénivelé positif, négatif, la pente moyenne et la pente la plus forte. Et ça, c'est génial. Si vous n'avez jamais utilisé de Poulka, si vous êtes assez sportif, euh, voilà, en conditions normales, euh, moi, je vous conseille de prendre ce profil altimétrique comme maximum pour faire vos cartes. Donc là, vous voyez, la pente moyenne est de 12% et la pente la plus forte à 55%. Franchement, 55%, euh, ça commence vraiment à être difficile. C'est vraiment, on va faire un pas par un pas. Euh. Si on n'a pas mis le point exactement au bon endroit et qu'on l'a mis sur une petite butte euh, où on n'est pas censé aller et que pour aller sur cette butte, il y a sur quelques mètres une pente à 100%, et eh ben il va nous mettre la pente à 100% dans le calcul alors que on passera pas dessus. Du coup, c'est pas toujours très exact. Là, je l'ai assez bien fait. Je pense que 55%, c'était à peu près ça. Et en moyenne, ça c'est une, très bonne indication. Moi je dirais qu'en moyenne, quand on n'est pas voilà, un habitué, c'est la première fois, ne dépassez pas 15%. Euh, quoi. Déjà 15% euh, en moyenne euh, sur du 2 km 400, c'est déjà très bien. Vous allez vous épuiser assez rapidement. Je vais ouvrir la carte hygiène du Jura. Où est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant J'ai envie de faire passer mon itinéraire de la Borne-au-Lyon jusqu'à la ville de Giron. Alors bon, là je l'ai déjà fait, mais c'est pour vous montrer. Alors là, je vois quand même que les courbes de niveau sont assez rapprochées. Donc ce que je vais faire, je vais faire le profil altimétrique sur Géoportail. Bon, tant qu'on passe dans des coins où il n'y a pas trop euh, de... Ça se voit, hein, on regarde les courbes de niveau. Tant que c'est facile, bah, on n'a pas besoin d'aller sur Géoportail. Mais dès que vous voulez passer dans un endroit où vous vous dites « Ah là, quand même, les euh, courbes sont pas mal rapprochées, je euh, je suis pas sûr d'y arriver », Hop, je prends le PC et je fais le profil altimétrique. Pour aller plus vite, ah, je l'ai fait d'avance. J'ai déjà j'ai fait une capture d'écran là. Pour aller de Giron à la borne, enfin non, plutôt dans l'autre sens, de la borne à Giron, ça nous fait ce type de profil altimétrique. Donc 5 km 600, on a 180 mètres de dénivelé, avec une pente moyenne de 10% et la pente la plus forte à 46%. Impeccable, euh, normalement je passe sans problème. Avec un peu d'effort, mais euh, ça passe. Quoi. Pour tout ce qui est randonnée en France, c'est le, le, top, c'est de faire ça, de prendre une carte euh, IGN à 25 millième, aller sur l'ordi sur Géoportail, faire ses profils altimétriques. Et... Bah, normalement, tout roule sur des roulettes. Le problème, c'est que Géoportail, c'est que pour la France. Alors, si vous voulez aller à l'étranger, je ne pourrais pas trop vous en parler pour tout ce qui est euh, Canada, euh, Sibérie, tout ça, parce que j'ai jamais été faire de randonnée en hiver là-bas. par contre, si vous voulez aller en Scandinavie, franchement, le top, c'est les cartes finlandaises. Les cartes finlandaises comparées aux cartes suédoises. Bon, les deux sont au 1 50 millième, comme je l'ai déjà dit. Sauf que c'est génial. Franchement, les Finlandais, ils ont vraiment bien fait les choses. Voilà, je vais vous montrer les pointillés assez longs pour les itinéraires d'hiver, donc en ski, et des pointillés plus serrés pour, euh, pour l'été. Donc euh, c'est génial, vous pouvez suivre euh, tous les pointillés assez longs et vous êtes sûr de passer en ski. Alors que dans les, cartes suédoises, bah, il n'y a pas cette distinction. Donc c'est à vous de regarder encore une fois le profil altimétrique. Et là, pour le coup, il va falloir calculer euh, avec une règle euh, les espacements entre les courbes de niveau. Euh, c'est bien plus laborieux. Voilà, pour l'itinéraire, on a fini. Rappelez-vous juste qu'une poulka, c'est lourd. Il va falloir la traîner, donc peu de pente, faites attention au dévers pour pas qu'elle vous emporte. Faites le profil altimétrique des zones où vous n'êtes pas sûr de passer. Achetez les cartes qu'il faut ou les guides. Et normalement, ça va bien se passer. Bon, ça va vous prendre quelques journées, hein, parce qu'on <laughs> dirait pas comme ça, mais euh, je sais pas, j'ai passé des jours et des jours à faire un, itinéraire. forcément, plus il est long, euh, moi je pars un mois, donc 400 euh, km normalement. Quand 400 km, il faut 5 cartes IGN, faire pas mal de profils altimétriques, bah, ça prend du temps. au moins, on est sûr de pas se casser les dents une fois qu'on est sur le terrain. ce serait vraiment con, tout prévu pour un mois, et es obligé d'arrêter le truc parce que tu as mal géré ton itinéraire. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager et la liker. Si vous vous intéressez à tout ce qui est voyage, mode de vie alternative, bien-être, savoir-faire traditionnel, vous pouvez vous abonner à ma chaîne qui sera de plus en plus fournie. Et si vous aimez les belles photos, vous avez mon site Instagram, Free Nomad. Ça s'affiche à l'écran et vous avez le lien en description. Pourquoi Free Nomad Parce que la liberté n'est pas une folie. Allez, ciao